tactene. Ho onus cae ho hemionos fortia bastasdusin, ho hippos hon cae hae haitai cosmusi bastasdei hemas autus. Ho camelos bastasdei ton emporon meta ton empore vematon autu. Ho elephas ten forben tai prosbochiti proselkei duo echei proechontas odontas kai dunatai heos triaconta andras bastasdein